La folioi de la arboi tui farigias purpurai, dum la tagoi tia longai, sen nutrajo, sen trincajoi. Grano de riso estas oro, panero farigias perlo, viando restas revo, ciam venas malsatego. Almosistoi en la strato povas raconti istoron pri la stomaco sen riso, kiu attendas contentigon. Se vi volas ti la veron, pri havado de nenio en la mano, vine interviu la ricciulon, car trovigas cio en lia domo.